Oyinacha Jesús, Tithansaya Isicha Yishwuaman de Bemidach van Miraten, Ha Ibinduich, Kiahmi Burked, Ezden Yakujuni Chad, de Bahadiasa Kugash be Isaiye, Kishai Mahinai, Ninzenatum, Puntet Mebek de Beserten Gash Rats, Pun, Chuk Isha Ninzenatum Mikaten, Ezden Kiambad, Ot Mabukte, Besnan Kishai Isaiye, Dios den hinein, Jadahai, Tanya Yahweh is es hij hayot win mai, es is het met de wienet, es het met hij hayot win mai, es nit kahembitet ma urt, es is ni agdaagt. Isaí hinani den, mit kotten nacht is hem achter naar Jesus, es je de ni chade ni majak. Oi mai ha Israelitic ham berg de Jesus, es ha mit nagt, haben zennet. Kya hinande ma ja ajoch. mit kotzer de Pharisäisch gedebe, nek gepukte te gotch. Akoyehich nigit sokta jajay, ya mu atada, eskrinim ha Dios ya mu atadat. Mien het ook Jesus es hinein hans muk, die is mi buchtep, mi bek nanden die bes tskes, es die bes cham, is je nach nanden is die bes is kers, het den en hachen. Dan gedag je nas wien, is die mi buchtep, keh wie met kugot. U kers do kumodoi, die bet het hamadoi na yuket, is kers to kwenta de city, die esas nukumudawat hajait. Ñanitza ogaptsitay, diibatshtib, eskat kwent kwantan ayukats, tam ya yawishach, pun tukumudawadab. Yichata ayuk diba ötan gasats, yadan, nigzhagab, je pajoit. Met hashiko hajay apayoit. Matko'ukiasan gas madatsangan widmaan, handayajas diibas kyash, Juist is ook aan hem die hebben zijn gaasop, is die hebben zijn doek spukop. اسمها أبت ينداج زينا أمن يقدا نويش يا با شهيكات ونشا ونتيمبا بس دي بس إن غاسب غاسب اشتم سنداجن تسوك أنا أم